Hmm, apa yang belum ada lagi eh? Ha, ya, ya. Aku tengah on the way ni. je start perjalanan Dah habis minyak Tak logik lah punya cerita ni Siapalah yang tulis skrip ni Ish ish ish Eh? Ada kedai minyak? Isi dulu baru jalan Weh, kau dengar tak berita petang tadi? Eh, apa hal tu? Oh, berita pasal sajak ke? Ish, bukanlah. Pasal seorang pesakit mental ni yang terlepas dari hospital mental. Lepas tu, aku dengar jauh juga dia lari. Sampai masuk hutan kot. Ay, ay, ay, ay, ay. Berapa, Dek? RM5.69 Bapa, mahal! Aduh, sakitlah! Woohoo! Okay, settle. Sambung perjalanan. Aduh, bosannya on radio lah. Assalamualaikum kepada semua pendengar di luar sana termasuklah yang pekak. Kembali kita dalam segmen Lepak Santuy Petang. Jadi Bella Min Tadi saya dengar ada berita hangat yang berlaku kira-kira pukul 5.45 petang tadi. Ya, betul tu Hairil. Dikatakan tadi ada seorang pesakit mental yang terlepas dari hospital sakit jiwa. Dan dikatakan pula pesakit itu merupakan seorang yang bersifat agresif. Apa maksud kau dia seorang yang agresif? Contohnya kalau ada orang cari pasal dengan dia sampai ke lubang cacing dia cari. Silap-silap sampai lubang kubur. Eh, kita juga pasal dia ni tahu ke dia lari ke mana? Oh, pedas. Dia kat mana? Aku nak tahu dia kat mana. Allah Apa yang aku langgar tadi? Ah, lari je lah Aduh Ngantuknya Aku rasa aku perlu check in hotel lah Ha, ada pun ke hotel Kau nak apa? Satu bilik untuk semalam ya Okey Eh, tak ada yang available ke? Sekejap ya bang, uh, aku tanya bos aku sekejap Okey Apa sel pun tak ada tangkap ni? duduk dulu lah Payah betul lah dia ni Dah lah ada pelanggan Dia pula tak ada Bos Ada orang nak Bosku Bosku lama betul dia ni Aku nak tengoklah apa yang dia buat Bang, lama lagi ke? Kalau tak... Kejap. Eh, dia lah orang yang aku langgar tadi. Lagi, dia lah pesakit mental tu. Aku kena telefon polis ni. Tapi kena jauh-jauh sikit. Nanti dia dengar. Ha, ya. Datang cepat ya, tuan. Hmm, apa ni? In case of blackout, use this switch. Okey, kau kat mana sekarang? terakhir Ekram. Sebelum tu, siapa nama kau? Nama aku adalah Dadu Bye Dadu